Türkiye artık eski Türkiye değil. Ne kandıran olacağız, ne kandırılan olacağız. İnternetten elde edilen kazanç vergilendirilmeli. İnternet ortamı iş yeri tanımı kapsamında değerlendirilmeli. Gelir vergisi yasasına göre ticari faaliyette bulunmak üzere kurulan bir organizasyon tüm unsurlarıyla değerlendirildiğinde esas gayesinin kazanç sağlamak olduğu şüphesizdir. Vergi usul yasasına göre de iş yerinin tanımı yapılırken, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetin yapılması, yürütülmesinde kullanılan yerlerin neler olacağı belirtilmiş. Söz konusu faaliyetlerin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan benzer yerlerinde iş yeri olarak tanımlanacağı hükmü bağlanmıştır yani internet ortamının iş yeri tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.